a tutti amici, oggi io creeremo con una sorpresa che non possiamo dire adesso. Abbiamo passato tutto il pomeriggio a cercare una cosa che oggi usciva in edicola e non la trovavamo, Vanessa era già uscita la lacrimuccia, ma finalmente all'ultima in edicola siamo riusciti a trovare cosa? L'album dei Me contro adesso abbiamo pensato di aprire le figurine che ci sono all'interno, quindi eh, eh, nella eh. confezione originale ci troviamo l'album e due pacchetti di figurine. Non due, dieci. dieci perché le abbiamo comprate a parte, a parte abbiamo comprato altri dieci pacchetti. Guardate un po' cosa c'è qua, c'è la maglietta di Louis e di Sophie autografata da loro e c'è scritto che c'è un concorso dove si può vincere una maglietta autografata al giorno. Io già la felpa, ma... Però la maglietta autografata non ce l'abbiamo. Adesso apro. Quindi volevamo insieme a voi aprire questi pacchetti di figurini, figurine e sperare di, <laughs> di trovare la carta vincente per questa maglietta autografata. Pronti bimbi? Sì! Dai! Senti. Abbiamo un'altra io della rane. Ok. E l'album lo abbiamo estrapolato. Eccolo qua. Guardate che carini qua dietro ci sono lui e Sofì. Benissimo, guardate l'album insieme a noi, lo proviamo a sfogliare velocemente. Sfogliamolo velocemente, diamo un'occhiata all'interno che cosa c'è, vabbè ci sono loro, ci sono anche delle frasi scritte da loro. Guarda e... qua è il conte Dracula. Ah, il primo malvagiante, il conte Dracula, secondo malvagiante, il nano malefico delle paludi. Quindi ci sono dei diari scritti da lui e da Sofì. Benissimo. Qui sono, Qui sono in macchina, la macchina rossina. Va bene, dai, apriamo le figurine. Ah, abbiamo un poster, che bello. C'è il poster, wow! Cominciamo ad aprire le figurine. Questo è un poster dove c'è lui e dove, c'è, dove ci sono. staccato, mamma! Ci sono Sofia e lui che si danno un bacino. Iniziamo con l'apertura delle figurine, dai, pronti? Abbiamo Via! Il primo. il primo pacchetto. Li apriamo e basta, poi li, li attaccheremo in un altro momento, Vogliamo, siamo solo curiosi di vedere se troviamo la carta magica. Abbiamo trovato questa carta, adesso leggiamo insieme. Quella l'avevo letto, Leggiamo insieme cosa c'è scritto. Bisogna collegarsi al sito www.concorsomecontrote.com e inserire il codice che trovi stampato qui sotto. Scopriamo subito se hai vinto. Bene, dopo lo facciamo allora. Ok, bene, questa la mettiamo qua, la mettiamo da parte. Sì. Questa è la prima. Questa è la prima. Apriamo il secondo pacchetto. Vabbè, Dai, amore. Dopo le appiccichiamo e le facciamo vedere. Uh mhm. -huh. Ah, ma eh, c'è... Cioè, in ogni pacchetto, mi sa, che in ogni pacchetto c'è questa carta. Quindi più pacchetti comprate più avete possibilità di vincere, perché ogni, ogni, carta ha un codice diverso e quindi per ogni codice c'è la possibilità di vincere. Quindi mettiamo da parte Guarda questo lui. Anche questo. <laughs> Qui abbiamo trovato altre carte che poi andremo ad attaccare insieme. Abbiamo Dopo che apriamo tutto il pacchetto. Sì, apriamo il terzo pacchetto. Troveremo anche qui la carta? Chissà. Sì. sì? Quindi in ogni pacchetto c'è, eccola qua, è vero. Fantastico! Così possiamo Eccola. vincere tutti, tutti wow. i giorni. E noi domani dobbiamo andare a comprare altre. Così vinciamo ah, <laughs> tutti Guardate che giorni. carina la, la, la Sofì bambina. E... Questa è qui, io so qual è, è quella quando si è truccata da Barbie. Ah, il soffino, non l'avevo nemmeno riconosciuta. Ok, mettile qua, queste qui. Andiamo ad aprire il book, quarto, spinto, pacchetto. Ed ecco la carta col codice e le altre, le altre figurine. Sono molto emotion queste figurine. <laughs> Eh Vero? Altra apertura, le sto aprendo io intanto, Vanessa ride guardando le carte, altra carta magica, beh stasera ci sarà da divertirsi allora. Un'altra carta. Qui abbiamo una Sofia un po' arrabbiata, in veste studentessa. Guardate qua. Ok, ecco l'altra carta, mettila pure qui Vanessa, facciamo la raccolta, la collezione di queste carte. Chissà se con tutte queste carte riusciremo a vincere una maglietta, secondo voi? <laughs> Poi ve lo diremo. Ecco l'altra carta. Tante magliette, diciamo. Sì, infatti, se così fosse, abbiamo magliette per tutti. Eh. Ok, metti qua. Apriamo. Apriamo il quart'ultimo pacchetto, no? Forse di più. Eccola qua, ta -tan. Che meraviglia! Certo che hanno insomma, eh, pensato una cosa molto positiva, eh? che in ogni pacchetto mettere una di queste carte fortunate non è male. Bravi Sofia bravi Luigi chissà se la nostra buona volontà nell'acquisto di tutti questi pacchetti ci premierà. Ecco l'altra carta, poi vi diremo quante ne abbiamo. Qui abbiamo altre figurine, ta Vai Vane, Ancora. eccola qui, l'ennesima questo è diventato un vampiro lui. ai ai ai perché te lo ricordi il motivo sì. per cui è diventato vampiro e perché è diventato vampiro perché aveva, aveva i denti del vampiro ha raccolto il dente che ha trovato per terra del conte Dracula ed è diventato un vampiro la mamma lo sa perché per l'ultimo pacchetto poi wow, wow, wow, wow. guardate questo è il cane di lui che bello il cane di Mamma che non gioco. Abbiamo trovato anche in questo pacchetto la carta col codice. Dai, l'ultima che poi attacchiamo le sfide. Anche perché... Dai, Ani, lo apri tu l'ultimo pacchetto, amore? Eh? Lo apri tu? Bene. Dai, aprilo, strappa via tutto. Brava! A Disneyland. A ah, Bene, adesso Vanessa, Anastasia ha aperto l'ultimo pacchetto e abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sei, sette, otto, nove, dieci. 11 e 12 Ma codici erano 10. erano 10 più i due pacchetti che sono in omaggio insieme ah, all'album abbiamo 12 codici dopo ci colleghiamo al sito e vedremo inserendo i codici se abbiamo vinto la loro maglietta ci vediamo tra poco e appiccichiamo insieme le figurine sull'album a presto a dopo bambini ciao, ciao. ti voglio bene ma è una bambola, inter è una bambola interattiva che parla con te, cresce insieme a te. Lo sai che se tu le parli tutti i giorni lei impara qualcosa di nuovo, è come una bambina vera. Lo sai? Eh? Adesso l'apriamo? Va bene? Ok, Vane, dai. Sentite i capelli? Sì, sono belli, è proprio una bimba vera. Eh? La prendiamo? Sì, la prendiamo. Allora, cosa hai in mano? la pecorella che è la sua amica con cui interagisce. Fammi provare. Avete visto? Ha riconosciuto la sua amica ed è contenta. E adesso cosa abbiamo? Il ciuccio. Oh, si sta addormentando. Oddio guardate forse <laughs> che carino amore sta cantando ma che, che lei sta giocando facendo il soletico sotto i piedi lei ride <laughs> brava luva bella le mettiamo il ciuccio La mandiamo a dormire? Guardate che bella. Dalle da mangiare. Questo è il suo cucchiaino per mangiare. Cucchiaino. Hai, se... Mm? Hai sentito che ha detto cucchiaino? Te, l'aveva chiesto lei da mangiare. Cucchiaino. Non ne vuoi più di pappa? Adesso cerchiamo di farla addormentare, vediamo se si addormenta piano. Col biberon vuoi darle da mangiare? Proviamo a farlo. che le hai tolto il libro. Io sono stanca. Senti? Insomma, stiamo imparando ad usarla, eh, perché l'abbiamo appena ricevuta per il compleanno. Senti come dorme? Amore, quanti Va bene, adesso Vanessa saluta tutti Ti voglio bene, ma... Ti ho mandato anche un bacio. Mandalo anche tu. sono, amore? Mm. Sono le nuovissime Glimis Polaris. Contengono un personaggio e la rivista in allegato. Guardiamo dietro l'elenco delle, delle Glimis. Allora, abbiamo 12 diverse Glimeris. Ci sono Anna, Lia, Bunny Bunnypet, Dottorella, Penny, Skyly, Honey, Honey Mia, Nova, Bessie, Renny, Belenia e Harleen. Adesso le apriamo e scopriamo insieme quale abbiamo trovato noi. Boh, scelgo prima da... Scelgo, scelgo questo. Ok, allora spostiamo le altre. Ecco qua. Ci sarà. Wow! Adesso dobbiamo aprirla. Come si chiama? Vediamo un po' che hai trovato, amore. Abbiamo trovato Penny! Dai, Penny. apriamola! Apriamola. Uh. Ecco Penny. Amore, cosa bisogna fare per far illuminare Penny? Proviamo. Dobbiamo soffiare. Proviamo. Ma bello, guarda! Penny cambia colore ad ogni soffio. No! Stupenda! Soffia? Uh, stupenda, guarda, cambia colore da sola. Ok, ne apriamo un'altra? Cosa ci sarà? Wow, che fortuna! Per adesso ne abbiamo trovate due diverse. Vediamo un po' chi è. L'elefante. Vediamo un po' qual è. E eh, questa? Abbiamo trovato Benny. E Benny? Sì, è proprio lei. Apriamola. Ci sono riuscita. Bravissimo. Allora vediamo cosa, che soffio fa. Ah, dobbiamo togliere la libetta. Sì si accende. Come avvilito? <laughs> Ci vuole un soffio potentissimo. Oh. Wow. Oh, no, oh, che Bianca. bella, Bianca. Ciao. Ciao, bella. Mettiamole insieme, vicine. Vediamo. <laughs> Che belle, si illuminano tutte e due insieme. Quella che colore è? Vediamo un po'. Non lo so. Che colore è? Wow, che fortuna! No. Un'altra diversa, Vanessa, ma siamo ecco. state fortunatissime! Eh. Lei chi è? Oh, Controlliamo so. dietro? E lei è Sky. Abbiamo trovato Sky. Eccola. Sono tutte delle femminucce, amore. Però vediamo, scopriamo. Come potete vedere c'è una levetta, come in tutti i giochi nuovi, da togliere. Adesso Vanessa la toglie. Benissimo. Poi si, bisogna attivarla sull'on. Guarda, ecco. Brava. Sì! Evia. Che belle che ecco, sono! Guarda! sono, sono bellissime, sono veramente stupende. Ah, per ora abbiamo trovato Skyle. Ciao Skyle, sei carinissima. Carina. Poi Bessie. Ciao Bessie. Ciao. Eccola, ciao. E la prima ad essere stata trovata è la dolcissima Penny. Ciao Penny. L'ultimo sacchettino delle Glimis è... Wow, fantastica! Lei è? Renny. E sapete perché si chiama Renny? Perché ha le renne in testa, Vanessa, faccela subito vedere. La apro. Mm -hmm. Vediamo chi sarà. Eh, qua. Ce la fai? Adesso un soffio magico anche su di lei e vediamo quali colori magici ci regalerà. Wow, finalmente abbiamo illuminato anche la nostra Renny. Vedete, come vi avevo detto, Renny ha le renne in testa. Eccola, ciao! Guardatele tutte insieme, non sono carine, sono stupende. Io... Non vediamo l'ora io e Vanessa di comprare altre bustine delle Glimis Polaris e speriamo di collezionarle tutte. Mi raccomando bambini, sono in edicola da ieri al prezzo di 5,99€ l'una. Andate a comprarle tutte, collezionatele tutte. Vanessa, saluta. Ciao. Sei contenta di queste nuove amichette che hai? Sì. Sì? Ma ne vuoi comprare ancora? Ed eh. è? Eh? Ne vorresti comprare ancora? Va bene. Vanessa, cosa fai Vanessa? Cambio parolina nella sala. Va bene, vai. Lei è Anastasia? Ciao amore. Ciao. Anastasia. E lei Ivane, dove sei? Ciao. Ciao. Ivanesina. Ciao. Ti ricordi come si fa? Sì. Bene. Vediamo un po'. Piano piano i piedini. Tua sorella sembra preoccupata? Sì. No, ride felice. Sei contenta Anastasia? Sei contenta che ti cambio il pannolino? La tua sorella? La tua sorellina? Sei in difficoltà? Eh? Hai delle difficoltà? No. Ah. Piano piano con i piedini, eh? Bravissima. Adesso le devi aprire il body il body e la magliettina che ha sotto il pigiamino ecco. Ecco. adesso devi sollevare il pigiamino verso l'alto ecco. anche il body un pochino anche la parte inferiore, quella sotto il culetto, gliela devi sollevare verso l'alto. Ok, poi prendi la salvietta, ti do una mano, eh, perché se no... Prego, figurati. Poi si fatto la cacca e faccio qui. Vediamo solo Adesso devi pulirle il culetto con una salvietta bravissima Vanessa l'ho trovato bene ma tu sei fantastica la eh, metto qua perfetto e la patatina ho la patatina oh no piccola bene bene eh, eh? Sono le sue pieghette, amore. Sono il, par È il segno del pallolino, sì. Qua non è pulito. E anche qua non è pulito. Sollevale un po' le gambine che le pulisce anche il culetto. Riesci? Sì. Ma sei proprio brava, Vanessa. Ma brava, amore. Sei un'ottima aiutante, complimenti. ok? Adesso le metti il pannolino pulito. Pannolino pulito. Riapriamo tutto. Perché ridi? Perché sei brava. Va bene, amore, va benissimo. Va bene, dai. Adesso mi raccomando ricordati che dove c'è l'elastichino va in alto. In Vediamo un po' se è giusto, fammi vedere, fammi controllare. È così? Aspetta, eh, fammi... Sì, così, perfetto. Allora. Questi si aprono. Solleva le gambe. perché mi fai ridere? Allora, ti aiuto un pochino perché altrimenti... Ok, infiliglielo bene sotto sotto adesso che la mamma la tiene su. Ancora un po' di più. Brava. Bravissima. Adesso, adesso io... porti... adesso aspetta, aspetta. Questo lo devi tirare un pochino. Ok. Senza il body. dove è andato a finire il pezzo sotto qui ok oh fai ti aiuto vai sì più o meno ecco. ci siamo adesso richiudiamo il body devi prendere anche il no no devi chiuderlo il body ma ecco. ah, io sono capace. Aspetta, devi prendere la parte sotto, portarla in avanti e allacciare i tre bottoncini. Vabbè, io direi che puoi salutare e poi la mamma finisce, va bene? La prossima volta? La prossima volta gli dai tu il lattino? Sì. Va bene. Da sola. Da sola. Saluta tutti. E magari ci, ciao, ciao. e magari ci vediamo dopo con una fiaba? Sì. Saluta tutti. tutta la fiaba. Va bene. Allora. Ci stai provando? Io... Sì a metterle la tutina. Oh, piccola, sei mamma. oh, amore, devi fare piano. Mm. Ora, piccola, brava. Ok, penso che quel piedino sia entrato. Prova là. Prova a fare entrare l'altro. Mm. Cosa ha fatto? Ah. Va bene, amore, guarda un attimo la mamma. Dai un bacio a tutti. Ehi, e saluta. Anche l'abbraccio. Ok, dai la buonanotte. Ora mi fai la video. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao a tutti, oggi mi voglio mettere un po' di rossetti sulla bocchetta e non vedo l'ora di aprirli con voi. Amore, cosa abbiamo preso, amore? La... Abbiamo comprato il laboratorio delle, delle dei rossetti. Guardate dei un po' che belli della Lisciani. All'interno di questa eh, confezione troviamo un kit per realizzare rossetti colorati e profumati. Lo apriamo? Sì. Eh, Vane? Ma prima sigla! Ok, adesso possiamo aprire la nostra confezione e eh, realizzare questi fantastici rossetti. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Apriamo un po' la scatola e scopriamo insieme cosa c'è all'interno. Wow, che bello! Vediamo un po'. Allora, qua c'è il libricino che spiega come si fanno i rossetti. Dunque, ci sono gli ingredienti, quindi ba la base rossetto, i coloranti e gli aromi alla ciliegia, al lampone e alla vaniglia. Io direi innanzitutto, Vanessa, di aprire queste bottigliette qua. Brava. Mm, Sentiamo un po'. Mmm, profumano di ciliegia, almeno il profumo che risalta è quello della ciliegia. Vediamo un po' cosa c'è scritto. Ok, questi sono gli aromi come immaginavo, aroma di vaniglia, poi cosa c'è? Aroma, ah no, qua questo è un colorante, poi abbiamo, fa vedere tu Vane, alla ciliegia, che è il profumo che sentivamo, ciliegia, poi qui abbiamo un altro colorante, questo è un altro colorante e questo infine, ah no non è vero, un altro colorante e poi infine abbiamo il gusto lampone, quindi basta? Mm. Ok, tre aromi, vaniglia, ciliegia e lampone e quattro bottigliette di coloranti. Benissimo, vediamo che cosa bisogna fare per realizzare questi rossetti. Adesso io direi Vanessa di aprire anche quest'altra confezione, così capiamo di che cosa si tratta. Allora, passiamo quindi a realizzare il nostro ro primo rossettino. Dobbiamo prendere circa 5 grammi di base bianca con la palettina e metterla nel misurino. Ok, Vanessa, prendiamo il misurino. C'è anche lì il misurino, guarda. Poi Aspetta, dopodiché con l'aiuto del tuo assistente adulto riempi la vaschetta di acqua ben calda facendo molta attenzione a non scottarti. Mescola la base nel misurino finché non si sarà sciolta completamente. Benissimo, proviamo. Ho riempito la ciotolina di acqua calda. Adesso Vanessa devi riempire questa palettina di polverina bianca, di base bianca scusa, e la metti all'interno di questo recipiente. Questo sì, devi riempire la palettina. Attenta a non rovesciare l'acqua, sì, l'acqua bianca. Ok, mettila lì dentro. Non l'ho messa tutta. No, deve essere poca. Così. Ok. Aspetta, Adesso devi mettere questa, questo barattolino, appoggiarlo qua sopra e devi... Aspetta, piano piano. Ok, te lo tengo io. E con, la, eh, con quella palettina continua a girare finché non si scioglie. Gira tutto, tutto, anche quello che hai già messo all'interno deve sciogliersi bene, però secondo me l'acqua non è molto calda. Vuoi che ti do io una mano? Eh. Siamo sicuri che l'acqua è calda? Eh, sì, l'ho messa calda. Ok, gira, gira. Sto sciogliendo, vedo già. Sì, bene. Abbiamo sciolto la base bianca. E, allora Vanessa, adesso devi scegliere uno di questi coloranti da mettere all'interno della base bianca. Quale scegliamo? Puoi anche mischiarli se vuoi, eh. Quello lì? Questo color rosso? Mm. Va bene, apriamolo. Ok, l'hai aperto, gira il tappino e mettiamo un pochino di questo colorante. Qua? Sì. Qua, Non sul tappeto. Riesci? Ecco, basta. Bene. Adesso, amore, dobbiamo invece decidere quale aroma mettere. Quindi puoi decidere se mettere il gusto lampone, il gusto ciliegia oppure il gusto vaniglia. Allora, io direi che visto che abbiamo messo il colorante rosso, possiamo scegliere tra lampone o ciliegia. Ciliegia, Cosa hai scelto? Ciliegia. Ciliegia. Adesso lo apriamo. Puoi anche decidere che se non lo vuoi che sappia tanto tanto tanto di ciliegia, puoi allungarlo con un po' d'acqua. Io direi che mm. invece un buon gusto forte, un aroma deciso e sia buono. Tu cosa vuoi fare? Vuoi diluirlo con l'acqua e rendere il sapore un po' più delicato o un bel sapore forte di ciliegia, buono? Un bel sapore forte di ciliegia. Ok, anch'io la penso come te. Bravissima, pensa che io ci ho messo un po' per aprirla. Vado? Ha un buon profumo di ciliegia, sì sì, vai, vai. È duro, quindi... Vuoi che ti do una mano? Ti no, aiuto, dammi, dammi, ti aiuto io. Solo un goccino, amore. Ok. Ma che papà stava là? Se non abbiamo messo ancora più. Beh, Massimo aggiungiamo... Madonna! Com'è? Wow, che buono. Buonissimo. Adesso, Vanessina, con la palettina devi girare tutto bene bene, no? Con la palettina di prima, ah, questa qua. Però è sporca. Fa niente, tanto è sporca di, di, di base bianca. Gira bene. Vuoi che ti aiuto? No. Vediamo un po'. Fammi vedere, metti un po' così. Sei troppo liquido. No, ok, butta tutto dentro, eh. Ti aiuto, aspetta un attimo. Adesso Vanessa devi scegliere uno di questi stick colorati dove mettere dentro il tuo composto. Quale scegliamo? Benissimo. Fammi vedere una cosa, aprilo. Allora, abbiamo riempito lo stick con dentro il composto. Adesso Vane puoi anche se vuoi attaccare uno di questi sticker per personalizzare il tuo rossettino. Intanto lo teniamo dritto e non lo mettiamo giù di traverso perché si deve comporre. Mettiamo quale sticker vuoi? Lo petto finalmente. Hai deciso? Ok, sì. applicalo sullo sticker che abbiamo scelto. Questo. Ok, e, e dopo, e dopo il nome, più che il numero. Scriviamo, non so, rossetto al lampone, alla ciliegia. Va bene, Vanessa, noi ci vediamo dopo, quando il rossetto è pronto, facciamo vedere che cosa è uscito, va bene? Saluta tutti! Ciao, ci vediamo dopo! A, a vedere se è venuto o è venuto male, vediamo un po'. Va bene, bacio! Mua. Siamo per andare a scuola, ma prima controlliamo se il rossetto è uscito. Vanessa! Amore, buongiorno. Ci fai vedere se è uscito il rossetto? Che sono curiosissima di capire quanto siamo state brave. Guarda. Guarda, è uscito, Vane. Provalo, amore. Mettine un pochino sulle labbra. È molto, è molto morbido, vero? Eh? Tip è tipo un burro cacao? Sì. Proviamo a metterlo. Vuoi che te lo metto io? Un pochino? Dammi. Stupendo, Vanessa! Wow, Vane! È meraviglioso! È il rossetto più bello che io abbia mai visto. Fammi vedere, fammi vedere! Aspetta, ferma, che ti faccio una foto. Chiudi la bocca. <laughs> Sei stupenda! Vai a vederti! Allora, intanto vi posso dire che il rossetto è uscito è un po' morbido quindi probabilmente dovevo mettere magari o più crema più base però più tardi ne proveremo un altro e valuteremo qual è stato magari il piccolo errore che abbiamo elaborato va bene? Vane saluta! ci vediamo a scuola ciao al prossimo video al prossimo video ciao ciao ciao ciao Benvenuti ad un nuovo video amativo. Io sono Vanessa e Anastasia e oggi faremo un video dove vedremo qui, però non siamo noi due. Oggi ci sarà papà e mamma con noi, ma dentro ai bicchieri, come vedete, dobbiamo mettere una cosa, una cosa buona e una cosa cattiva. Ecco, e allora, quando, quando diciamo di aprire gli occhi, devono bere o di qua o di qua. Chiamiamo la mamma e papà. Ciao bimbi! Allora, stasera io e papà... Ciao papà! Ci sfideremo in questa challenge disgustosissima dove Vanessa e Anastasia decideranno un liquido buono e un liquido cattivo e noi dovremo decidere quale cannuccia scegliere. Allora, cosa facciamo? La conta io e papà? Vediamo chi inizia per primo? Tasso, carta, forbice vinto lui. ha vinto lui, quindi io metto la benda e Vanessa e Anastasia decideranno quale liquido buono o schifoso mettere. schifo. Bene, bene. È schifo. Bene. Questo è questo, dice cetriolo. Però io posso dire adesso. Se vuoi puoi bere Eh certo. Ah. Che cos'era? Yogurt? Sapeva di aceto, anche lui. Si confondono i gusti. Va bene, mi sono bevuta un succo di cetriolo sottaceto. Che schifo. E adesso tocca a papà William. Wow. Di cosa stiamo parlando? Fantastico. Prendati! Ok, papà William. Pronto a decidere quale cannuccio Le scegliere? Tante. Sì. Benissimo. A metà te la scelta. No, metà te. Posso sì, Sì, sì. Metà io verrò fantasticamente, signori, e senza nessun tipo di problema, fantasticamente questo. Cos'era? Succo? Era lì? Il culo. Perché nella vita bisogna lasciare fortunati. Se vuoi vuoi assaggiare anche l'altro? Sì, perché è buono anche l'altro, assaggia. No, no, grazie, non ci tengo. Va bene, quindi sarà 1-0 per che ha trovato l'ingrediente buono, tocca a me. Ok. Ok. Fatto. Siamo pronti? Siamo pronti? Tolgo. Signori. Tolgo la fascia. sento puzza di pesce qua allora puzza di pesce qua, ma se aspiro lo sento di qua. Ma sto notando una certa macchiolina posizionata vicino alla mia cannuccia, probabilmente di olio di pesce, per ingannarmi. E quindi a questo punto bevo questo. No, Come ci si sente? <laughs> Come ci si sente? Un fazzoletto! Credo di essermi bevuta l'olio delle acciughe. Che schifo! 2 a 0 per te, William. Adesso tocca a me, la vendetta sarà durissima. Procediamo? Sì. Quale cannuccia scegli, William? Quale Ma... sarà la fortunata? Quella di destra o quella di sinistra? In questo senso mi dici di bere esattamente qua. Vedi che non ti vedo, non vedo il liquido. È arrivato. Sei arrivato. Sei arrivato. William è scappato e vendetta fu. Abbiamo la Coca-Cola e abbiamo i funghetti o abbiamo la Coca-Cola e abbiamo i funghetti Romina lo scoprirà signori di cosa stiamo parlando? mi sa tanto di fa. quindi abbiamo la Coca-Cola a destra e la Coca-Cola a sinistra assaggiamolo eh, ormai qua non si capisce più niente assaggiamolo di aceto oddio che schifo da qua Bevi un po' di coca, si dice. di muffa. No, che mi state prendendo in giro, non è coca. No, l'ho sentito, ma non è coca. Tu hai fatto solo il rumore della coca, Vanessa. Guarda, Vanessa, Vanessa, Vanessa ti metto in castigo una settimana. Eh, è Coca-Cola? Stai attento, perché secondo me non è Coca-Cola. È coca, è coca. Hai visto? Ho detto io! Questa è la nave! Mi sono beccata anch'io la sua vendetta. Va bene, l'ultima mancia la faranno Vanessa e Anastasia. Allora, siamo pronti per l'ultima sfida dove si sfideranno Anastasia e Vanessa. Sasso, tata, sol, Io. amore, è uguale, amore, è uguale. Sasso, tata, forbice. Vinto lei? Sì. Hai vinto tu, amore, quindi tu dovrai scegliere per prima la, la cannuccia. Coprite gli occhietti. Ma pronti? Sì! Avete visto le bende? Sì! Ciao! Facciamo vedere le bevande. Ecco le bevande. Prendete pure la benda. Anastasia, tu hai vinto. Devi decidere se bere da questa cannuccia o da questa cannuccia. Quale cannuccia scegli? Questa? Mm. Cos'è amore? No! Non ti piace? Ma perché? È acqua frizzante! È solo acqua! La Io tua... È la tua Coca-Cola! Papà è stato buono! Ha messo due ingredienti buoni anche se la salsa non bollicine! mi piace! Va bene! Papà Guida viene a salutare! Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Ciao! Se il video vi è piaciuto condividetelo! Mettete un bel like! palestra perché domani vado a scuola e i miei compagni non mi, mi vedono mai, allora io domani vado a scuola perché sono meglio. Perché cosa hai avuto, amore? La febbre, la febbre. Ancora? La febbre, <laughs> Hai avuto ancora la febbre e non sei andata a scuola? Perché, perché ero andata alla parrucchiera con, con, con, la zia e poi ero andata ai baracconi che oggi non ci sono più perché hanno distrutto i baracconi e hanno andato in un'altra città. Sono, sono andati in un'altra città. Eh. E allora abbiamo preso un po' di freddo e, e che è venuta la febbre. Cosa abbiamo preso in edicola? abbiamo preso le principesse super glitterate della Magiki. Guarda, qui ci sono tutti. Ciao! Qui ci sono tutti i personaggi. Sì, però li abbiamo anche qua i personaggi e vi possiamo far vedere chi sono. Questa è la confezione delle principessine super glitterate e adesso le apriamo! Ok, li apriamo? Questa, questa, andiamo, andiamo, Allora, apriamo la prima bustina delle principesse. Vediamo un po' chi troviamo. Vediamo qua, c'è questa. Oh, intanto abbiamo trovato Violet e Scarlet. Sì, che buon profumo, veramente. Mm. Sì, eccola! Guardate un po'. Che bellina che è. Guardate il vestito, è super luccicante. Guardate dietro. È il suo amico Violet è un volpino. È eh, il suo amico Scarlet, scusate, è un volpino. Ma qui perché c'è il e perché sono fatte così guardate che carina la principessa Violet di notte esce nel parco del castello a osservare le stelle con indosso il suo splendido vestito di lustrini al suo fianco c'è Scarlet la volpe dalla coda elegante che al chiaro di luna si colora di un rosso più intenso e scintillante tutti e due guardano in alto e sognano come sarebbe bello cavalcare una cometa e andare a spasso per il cielo, luminose come gli astri. Ecco Violet e Scarlet. Adesso sì, qua anche ci sono tuttissime queste principesse stupende, bellissime. Va bene, apriamo la seconda bustina e vediamo quale sorpresa la Magiki ci regalerà. Quale principessa? Wow, un'altra diversa, meno male. Sai, non sappiamo chi possiamo trovare, anche qualche doppione. Abbiamo trovato Lily e Hazel. Guarda che bellissimo. Mamma, che stupenda. Ha una coda, lunghissimo questo vestito. Posso vederla anch'io? Guarda che sembra una punta. È una principessa, meravigliosa. Questa è proprio una principessa. Aspetta, ah. facciamola vedere. Guardate Lili che carina che è. E guardate bambini che coda meravigliosa e glitterata che ha il suo abito. Guardate anche davanti. Oh, ma lei ha questo, questo orsacchiotto. Adesso vediamo di quale animale si tratta. Stupendo. Eccola qua. Adesso leggiamo, è un orsetto, sì. Adesso leggiamo la storia di Liliase velocemente Principessa Lily Hazel, l'orsetta coccolona. La principessa Lili è molto brava a cantare, conosce tante canzoni, tutte molto allegre e dolci. L'orsetta Hazel, che non si stacca mai da lei, appoggia la testolina sulla sua spalla e l'ascolta, deliziata. Le piace farsi cullare dalla voce della sua amica, ma ancor di più adora prendere tutte le coccole e le carezze che lei le fa stringendola a sé. Un po' così, facciamo vedere, amore, come si coccolano e si stringono. Guardate che belle! Sono meravigliosi, ah, Lily e Hazel. Ci abbracciamo anche noi come Liliase, tu sei il mio Hazel, l'amore. Oh, anche a me piace cantare, oltretutto. A me mi piace a ballare. Me, a me piace ballare. Andiamo a cantare. A me, a me mi non si dice. A me, piace ballare. A te. <laughs> Ed è goccio. Apriamo la terza? Le mettiamo qua vicino? Ok. Vediamo un po', speriamo che sia un'altra principessa. Sì, sì, forse ci siamo, diversa. Wow, fantastica! Di chi si tratta? Ma guardatela, ma è bellissima! È eh, sembra Biancaneve. Alissa, ciao Alissa! Alissa e Foeb, eccola qua. Alissa, Alissa. Guardate che meraviglia con la sua lupacchiotta, oh, guardate che bella. Eh, Leggiamo la storia, prima ve la faccio vedere, guardate che meraviglia. Guardate, sembra un po' bianca Biancaneve, oh, ha ragione Vanessa. Alice è stupenda, con la sua lupacchiotta ha un vestito arancione super glitterato, veramente carinissima. Allora, la mettiamo qua e vi leggo velocemente la loro storia. Allora, scusa un secondo, lo sto leggendo. Quando arriva l'autunno, la principessa Lissa ama stare nella sua stanza insieme alla cara Luca, Lupacchiotta Foeb. Fuori piove, ma loro sono al calduccio su un morbido tappeto, davanti a una tazza di tè con i pasticcini. Alissa intreccia ghirlande per sé la sua amica con le bacche rosse e le foglie di quercia che hanno raccolto assieme. Foeb è così orgogliosa della sua coroncina. Eccole qua tutte insieme che aspettano di scoprire chi è la loro quarta amica che stiamo per aprire. Pronta Vanessa? Vai, speriamo che sia un'altra diversa e... e chissà chi sarà. Non sarà lei. Fammi sbirciare, tagli la mano. Ah, ah! Uh, uh, Ma che bella! Wow! è simile, però non è Alissa, però è molto simile. Mm, che buon profumo. Sa di nocciola. Di nocciola. Abbiamo trovato Rose e Trevor. Mm, che fortuna Vanessa, io e te siamo fortunatissime. Ogni volta che compriamo quattro sacchetti di conten contenenti, quattro bamboline diverse, riusciamo a trovarle sempre diverse. And allora, facciamo vedere Rose con questo magico vestito rosa glitterato di viola e il suo furetto. Cos'è? Che animale è? Aspettate un attimo che ve lo dico. il procione, il procione di Rose e Trevor. La principessa Rose coltiva il suo piccolo giardino insieme all'inseparabile amico Trevor, il procione, che l'aiuta a togliere le erbacce, a piantare i bulbi e dare acqua ai fiorellini. È davvero un perfetto giardiniere. A fine giornata i due si riposano distesi sull'erba e mangiano le fragoline, i mirtilli che loro stessi hanno piantato. Una dolce ricompensa dopo tanto lavoro. E bravi, bravissimi e bellissimi. Ok, amore, vuoi raccogliere anche questo? Vanessa sta raccogliendo i quattro eh, fogliettini che illustrano queste quattro meravigliose principesse che adesso mettiamo. Loro due sembrano proprio due sorelline, eh? sono proprio carine. no, guarda, sono adorabili. Ah. Allora, amore, ma sei contenta di queste nuove amiche che hai avuto oggi in regalo? Sì. Sì? Ti piacciono? Sono proprio quattro fanciulle meravigliose come te? E chi sono? Allora, Vanessa insieme a Lili. Lili chi è? Lili è quella con i capelli lunghi e biondi. Questa. Esatto. Poi Lily. abbiamo Rose, quella vestita di rosa, seduta con il suo procione. Questa? Sì, no, l'altra. Ok, Rose. Poi abbiamo Alissa, sempre la, la, Alissa. la, la Alissa, e Violet. E Violet. Ok. No, No, lei è Violet, vestita di viola. Violet significa viola in inglese. Quindi Vanessa insieme alle sue quattro nuove amiche vi salutano. Speriamo che anche voi bimbe andate in edicola ad acquistarne altre e, e anche voi che troviate delle fanciulle splendide come quelle che abbiamo trovato noi. Noi ci vediamo al prossimo video, Vanessa? Eh? Vediamo cosa esce in edicola ancora questa settimana? Va bene? <laughs> e dai un bacio. Eh, me ne sono accorta. Saluta tutte, dai Ciao. la buonanotte. Buonanotte, domani ci rivediamo a scuola. Un bacione. Ciao. Ciao amore. Ciao a tutti. Ciao amici, oggi giocheremo con la panna in faccia con io. Cristiano, Cristiano Sara vuole anche giocare, vieni al posto mio, ok? Sì, ok, iniziamo. Vai, sono pronto. In cosa consiste il gioco, Vane? Allora, dobbiamo mettere la, la panna qui e dobbiamo, dobbiamo schiacciare questo pulsante a che arriva la panna in faccia pesta. Ok. E chi perde una penitenza? Sì! sì. Penitenza che sceglieremo dopo Penite o sceglierete voi. Eh, Va bene, Daniel, mettila tu la panna che lei non riesce. Giuro che eh, era, era duro e Daniel poi abbiamo <laughs> riso. Mi fa morire. Ok. Che la sfida abbia inizio. Eh, che ti è arrivata. Un po' tanta, bene, dai. Ok, Vanessina si è ripulita della panna montata e abbiamo rimesso la panna montata sulla mano e inizia second il secondo round, via! Niente, Vanessa è diventata una torta nuziale oggi. Eh, Appunto. Altro round vinto da Daniel 2 a 0 per Daniel. Daniel sì, un po' sportivo. Sì, ok, sì, non devi farmi vincere. Adesso eh, parte la. Se- allora, ascolta, devi Vanessina, vuoi toglierlo questo? Sì, Toglilo, dai. Vane, fa- mi raccomando, non devi Senza faccina. Vincere, ah. io ho vinto la sfida. Mettiamo okay. la panna sulla mano. Metti tutte le tue forze, va bene? Va bene? Ok. Panna montata messa. Il countdown. La sfida è trovare il fazzoletto. Chi ha nascosto il fazzoletto? Daniel. Ti donano le sopracciglia bianche, amore. Eh. Fa niente, vorrà dire che stasera cambieremo finalmente il pigiama che è dal 2012 che indossi. Solo. La panna è stata riposta sulla manina. 2 a 1 per me. 2 a 1 per Daniel. 3 al mio 3, anzi al 3 della mamma. 3 due. Ma non intendevo quel tre. Oh, due contro due. pari, due pari e l'ultima sfida. Ultima sfida, chi mette la panna? È avanzata? È anche sì, avanzata. Mettiamo, aggiungiamo un po' di panna alla nostra mano. Ok, 3, 2, 1. Vanessa! Ha vinto Vanessa! Bene Vanessa, ti è piaciuto il gioco? Sì. Ecco. Facciamo Sei contenta? Due, Anastasia vuoi provare? Vuoi provare? Tanto hai già di tutto spalmato in faccia, amore. Vuoi provare anche un po' di panna? Dai, brava Anastasia, coraggiosa la nostra concorrente mini. Anastasia, due anni, sfida, torta in faccia col fratello Daniel, 12 anni, 10 anni di differenza. Chi riuscirà per primo a dare una sberla di panna al fratello o alla sorella? Eh sì, eh. Allora, Anastasia, Vanessa aiuta Anastasia ovviamente. Benissimo, aiuta Anastasia perché non so eh, se... Vale, Anna. Il mento, aspetta. Ah, ferma, ferma, la concorrente ferma. più piccola di tutta la storia, due anni, Anastasia tenter, Va, vai, mamma. tenta al, di al uccidere Uno, il fratello due, con una pannata. Tre. e si è spostata. Anastasia ha deciso di eh, sfidare nuovamente il fratello. Puliamo il ditino di Anastasia, però Anastasia questa volta non ti dovrai spostare, hai capito? non ti devi spostare. Guardate no, come è pulita. Prima di torta in faccia ha fatto... Mi tengo la testa. Biscotti al cioccolato in faccia. Va, no, vale, vale. No, no. Ok. Pronti? Uno, provato. Ti è piaciuto? Prendere la panna in faccia? Sì? Vuoi farlo ancora? Vuoi farlo ancora? No? Sì. Andiamo a fare bagnetto? Sì. Lo faccio io. Eh. Lo faccio io. Saluta tutti, amore. Ciao. Lasciate un bel, un bel like. like iscrivetevi al nostro canale. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e schiacciate la campanella per rimanere sempre aggiornarsi. aggiornarsi su tutti i video che usciranno sul nostro splendido canale. Ciao! Ciao! Ciao! Al prossimo video! Strighetta! <laughs> Stiamo volando! Stiamo andando a casa di Bimbi a portare le calze! <laughs> Che bello! Attenta, strudetta, a non bagnarti i piedi! Dai, strudetta, vedo la casa di Vanessa! Siamo arrivati! zottino. E alla Befana? Niente. Niente. Mm, ma non è giusto, povera Befana. Anche lei si stanca per portarci le calze piene di dolci. Allora, oggi io e la Vane cosa, <laughs> cosa sta facendo? Poi ditemelo, eh, che io non la vedo prepareremo <laughs> un dolcetto buonissimo, i pop cake siamo pronti? Vuoi dire qualcosa a questi bimbi? Che cosa, Vanessa? Quando è venuto Babbo Natale, a me mi ha portato tanti giochini sì. che sono stata brava e a voi portati i giochini se state bravi e se non state bravi allora Babbo Natale non vi porta niente. Capito? Mi raccomando che poi quando arriva ancora Babbo Natale fate i bravi, ok? Ok bimbi, prepariamo i dolcini buonissimi, pronti? Sì. Partenza, via! thank you e aggiungiamo un cucchiaio di Nutella poi e poi un cucchiaio di mascarpone adesso amalgamiamo eh. ero sporca di che cosa? amalgamiamo il tutto e e facciamo una crema, rendiamo l'impasto cremoso. Ecco. l'impasto vi faccio vedere l'impasto è pronto morbido Sentiamo. senti è oh, morbido. È morbido, non facciamolo cadere. Ok, prepariamo delle palline, le mettiamo in questo vassoietto e anche in questo e poi le metteremo in frigorifero per una mezz'oretta a raffreddare. Via! le mettiamo in frigorifero per mezz'ora e poi inizia il bello. <laughs> Ciao a dopo! Ciao a dopo! Allora, vi facciamo vedere che le palline si sono raffreddate. Adesso le dobbiamo, che bravo amore, le infilziamo dentro questo bastoncino. Bello lo passiamo dentro la cioccolata bianca. Siamo nelle codette di cioccolato, questo qui. Ma sono ancora carino. Ok, È uscito bene? Sì. Assaggialo, facci vedere che è buono. È buono. È buono. Siamo state brave. Sì. Manda un saluto e un bacio a tutti.